दोहा दो जलचर दो वनचरी दो विप्र दो शूर दो वन में करे तपस्या भक्त हृदय भरपूर ओम अरदास प्रथम भगवान को सिमरिए बाराह जी करें सहाय यज्ञ पुरुष नर नारायण जी को ध्याये जिस डिठिया सब दुख जाए ब्रह्मावतार विश्वरूप भगवान विश्वकर्मा जो घट घट रहे समाये मच्छ कच्छ को सुमरिए नरसिंह रूप बनाए श्री बावन हरि का नाम ले घर आवे नौ निधाय श्री रामचंद्र जी को सुमरिये जो प्रकट करें सहाय दसम अवतार श्री चंद्र भगवान नाथ अंतर्यामी जगतरक्षक हाजर नाजर निरंजन निरंकार ज्योति स्वरूप अखिल जगत के रक्षपाल सब थाई हो सहाय धन धन श्री गंगा माता तरन तारणी सब दुख निवारणी तेरी महिमा कहीं न जाए चार धाम चौरासी मठ तीन सौ साठ तीर्थों का ध्यान कर सब प्रेम से बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम चार खाणी चार बाणी चंद्र सूरज पौन पाणी धरती आकाश पाताल और तैतीस करोड़ देवी देवताओं का ध्यान कर सब प्रेम से बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम ध्रुव भगत प्रहलाद भगत राजा हरिश्चंद्र राजा बलि तिनकी नेक पवित्र कमाई का ध्यान कर सब प्रेम से बोलो जी श्री राम श्री राम श्री राम हे दीन बंधु पतित पावन दीनानाथ भगवान आपकी कथा कीर्तन संध्या वंदन आरती नित्य नियम जप तप की अरदास भगवान श्री विश्वकर्मा के आगमन भगवान श्री विश्वकर्मा की स्तुति श्री विश्वकर्मा के भजन आरती की अरदास आपके श्री चरणों के पास भूल चूक अक्षर बाधा घाटा माफ भक्तों के कार्यरास जहाँ जहाँ भक्त वहाँ वहाँ भगवान की रक्षा शिखा सूत्र की टेक गौ माता की वृद्धि भक्तन की लाज राम नाम का बोलबाला रैण दिवस सब हो सुखाला सबसे ऊंचा भगवान का द्वारा जो तेरे द्वार पे आवे राजी जावे मन मंगिया मुरादा पावे जो अड़े सो झड़े शरण परे सोतरे तरे सब प्रेमी भक्त मिलकर बोलो धर्मी जयकारा बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय अरख निरंजन की जय भारत माता की जय सब प्रेमी मिलकर बोलो हर हर महादेव